Merhaba JT Squad, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün çok özel bir video var. Evet. O yüzden um, böyle anlatacağım. Um, gerçekten bu kanalda um, ıı, siz yani mükemmelsiniz. Hı Tabii ki sizin sayenizde bu kadar büyük ol büyük büyük müyüz bilmiyoruz ya ama bu kadar olduk, olduk. ve evet. Evet sizin için sizin sayenizde. O yüzden sizin sayenizde. O yüzden sizin sayenizde. O yüzden lütfen lütfen sizin yetenek yani yetenekleriniz varsa ve videomuzda çıkmak istiyorsanız ya da videolarınız burada ekleme yani eklememiz istiyorsanız bize şu videolar gönderebilirsiniz Insta Instagram'da. Hı -hı. Link koyacağım açık açıklamada evet. ya da bir screenshot falan SS falan olacak burada. Evet. JT Vlogs on YouTube. Evet, JT Vlogs on YouTube. ve böyle olacak. Yani mesela 10 tane falan alırsak ve hepsini koysak ya da yarı yarı koysak yani bir video 5 tane ya iki video 5 tane. Hı hı. Şu video yayılanmaktan sonra e, şey olacak, oylama falan olacak. Yani her video için oylama olacak ve siz oy verebilirsiniz. Yani kimin vote. Oy. En en çok kim yani kim beğendiniz, en çok Sevmediniz, falan öyle bir şey olacak ve öyle devam edeceğiz. Öyle bir kişi eleme falan olacak ikinci eleme falan olacak. Öyle devam edeceğiz ve sonunda yani bir kazancı falan ol yani olacak yani sonunda. Hı hı. Öyle bir şey yapıyoruz. O yüzden e, yani başlamaktan önce tabii ki sizi söylemek istiyoruz hı hı. ve lütfen videolarınız bize gönderebilirsiniz. Evet. Tabii ki sadece biz değil bunu yapıyoruz. AGAG var. Hı hı. E, tabii ki ondan fikir almadık ama yani bizde yani öyle bir fikri vardı yani bizim aklımızda ve biz yapmadan önce fark ettik o da yapıyor yani o yüzden yani sadece bizde değil yani Eci Eci de şey öyle bir şey yapıyor. E, öyle bir şey yapıyor ve bilmiyorum başka biri yapıyor mu? Güzel anlatın bunu şey. Is there any other person that, that is doing it about so, ah. Eci Eci? Aa, ah, I'm only sure Eci Eci though. Hmm. Tamam sadece biz ve Ece galiba şimdilik. O yüzden lütfen <clears throat> evet gönder. Sağ ol. And also I think um, you mention it doesn't have to just be like rap alone ha, that. Evet şey rap sadece rap değil. Hı-hı. Sadece rap değil. Her şey. Her şey. Şarkı. dance Dans. Çizme. Çizme. Um, komedi instrument instrument çalıyorsanız evet. yani talent yani talent, talent. yetenek her şey want to see what you guys can do. <laughs> Böyle şey, evet. ciddi olsun. Should be like serious thing. Because yeah, evet, ciddi olsun. Çünkü kimse bilmiyor. Yani kim bilir buradan başka bir şey olabilir. Yani başka bir e, yüksek seviye gidebilirsin. You can go to a higher level from this place. Yeah, yeah. You never know. You never evet, know what Kim bilir yani. which then leads fan I want it all like at videoyu paylaş evet videoyu paylaş arkadaşlarınla bir dakika you guys are the bomb you guys are amazing Tam siniz ya you love them I love you, you guys love them yes I love you guys that's not supposed to be a question guys. Çok seviyoruz. Really so amazing. I mean so amazing right from 2000 evet. and we are like almost 30,000 now. Poof! Evet, siz Help. çok mükemmelsiniz. O yüzden lütfen yorum yaz. Biz Instagram'da takip edebilirsiniz. Evet. Ve e, başka bir şey varsa sonraki video söyleyeceğiz. Ve teşekkür ederim. Bye. JT Vlogs on YouTube. JT Vlogs. JT Vlogs. Her, yere göreceksiniz. Evet. Samsung gibi. Aklında.